Buongiorno a tutti. Um, insomma, volevo dire che l'altro ieri è stato un giorno abbastanza significativo perché sono riuscito a raggiungere 100 iscritti appunto sulla... aveva visto qualcuno sul canale YouTube e, um, perché forse a parlare non è il mio ideale perché a volte prolungo troppo il discorso comunque per altri motivi diciamo non, non è il caso di, di parlare per me um, non mi trovo, insomma, è meglio dire sinteticamente le cose, uh, comunque dicevo, continuate, insomma, spero che il mio canale continui a essere scoperto, che si continuino a vestire le persone, lasciate i like, io in genere faccio anche l'operazione contraria, cioè ricambio, mi iscrivo anch'io, comunque lascio anch'io dei like ai canali che, diciamo noto e che si iscrivono al mio canale, comunque YouTube è una comunità, mi sembra giusto. Uh, fare questo e, mm, non so se adesso metto il video prima o dopo comunque perché ieri sono stati um, i diciamo vent'anni anni della presentazione di Mulholland Drive di, <laughs> il buon David, di David Lynch eh, a Cannes il 16 maggio 2001 a Cannes vinse anche un premio molto importante eh, il Prix della Mise en Scène eh, comunque, poiché è stato questo anniversario, diciamo, um, ho deciso di reinserire per appunto uh, come anteprima, diciamo, di caricare appunto i, i tre pezzi, tre pezzi di monolandrave che già ho caricato, diciamo, um, ehm, due mesi fa, due volte appunto, uh, occasione appunto di altri anniversari del film, però proprio perché um, c'è stata, stata questa ulteriore occasione, ho deciso di reinserire sotto forma di anteprima questi tre pezzi poi li potete trovare in descrizione comunque attraverso le schede in alto a destra diciamo del video potete trovare appunto i video completi e quindi potete appunto vedere come volete uh, però comunque è stata una bella occasione anche questa che non volendo diciamo uh, <laughs> non volendo è capitato anche questo ulteriore diciamo anniversario di Modolan Drive e poi anche ci sono state anche raggiunto anche sabato domenica scorsa invece le 3000 visualizzazioni a quello che è il mio video più visto attualmente, la versione strumentale di World of Spins, uh, The World of Spins, questa canzone bellissima di Giulia Cruise, la, si trova nel settimo episodio della seconda stagione, nel terzo, cioè nel diciassettesimo e penultimo della terza stagione, e anche qui comunque um, non vi riporto il link perché quando partecipate al canale, il video il video sta in primo piano, quindi è facile da, da raggiungere. Uh, quindi, uh, detto questo, insomma, eh, vi saluto, e mm, alla prossima. Música